2080 2022 a dneska máme tady takový speciální vejletek, kdy vlastně budeme lemovat tu nádhernou suť širokou, kvůli tomu se to tady chrání. Drží se v tom led, proto se to německy jmenuje Iceberg, je to, jinak je to hora Plešivec, ale to se plete s jinýma plešivcema, tak je to Plešivec bude to měřit tohle. A tady v těch, těch děurách by měl být ten sníh, ale asi do pozdního jara. A v té, v té suti taky. Začíná travers tady tohle toho sutěviště. A z kamenného moře. Tamhle podél té lípy, nebo co to je, to je spíš buk, dub. Až pak to nás vyvede na vršek. No to je prostě úžasný, tady ten travers toho suťáku. Tak nádherný. Tady, tady, tady, je jedna ta ohromná lípa s kořenovým systémem se tady drží. Tady je prostě takováhle čertová stěna. Takže tohle je vrcholové družstvo. Zprava Daneček, Bratraneček, Vyšice, Tetička, Hlavička a JK Bajkus.